Salut! Încerc să prind copacul ăsta cu fructele astea, nu știu ce a fost aici, sau flori, uh, și vreau să-ți improvizez despre a crea. Mulțumesc, Mirela! Uite puțin la, la chestia asta cum arată în copac. Mi se pare că a crea este exact ce face copacul ăsta, a inventat din nimic. A, a inventat din nimic. Mm, copacul nu a fost uh, uh, înainte să fie. Acum este. După ce a fost creat, el este. Înainte de a fi, nu era. Pare o filozofie puțin uh, ciudată, dar a crea mi se pare că este a avea curaj să crezi într-o minune și chiar a inventat din nimic. Nu, nu mai pot găsi altă comparație mai bună ca asta. Pentru tine ce este? Ia uite, ia uite ce minunăție aici. Ciao!